Good morning, sì, in realtà qui è pomeriggio, sono svegliato veramente adesso, ehm, fa, eh, mezzogiorno, sì, mezzogiorno, eh, <laughs> e quindi direi più buon pomeriggio e mattina, eh, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, <laughs> semplicemente David Lynch. It's uh, April 6, 2022 and it's a Wednesday. It's a Wednesday once again. And uh, eating Naples uh, uh, uh, middle morning but uh, more cloudy morning and very still right now 16, 16, 4, 5 net translation in Tignes Celsius. And this means that this, that they really, really, really, really soft like in this days in this period. Uh, per quanto riguarda il video sui pensieri, al solito è qualcuno interessato, lo faccio separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. Sì, eh, diciamo, ehm, ehm, la temperatura di afternoon, ma comunque adesso già il pomeriggio, comunque credo ci manterremo eh, su questo livello qui, but the important thing with this atmosphere is that, yes, voi vedete un sole, diciamo leggero, ma eh, in realtà è molto coperto dietro, non so se si vede bene l'inquadratura, e quindi per me For me we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, infatti appunto va e viene questo sole che io più appunto in realtà verrà coperto ancora di più dalle nuvole. Ovviamente mi auguro che ci, sarà, ci saranno those beautiful blue skies and golden sunshine, ma la vedo impossibile. Che dire, come dico la mia frase calta, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, batta solo e sul sì, ma comunque la vedo un po' impossibile, vedremo. Per cui non dico le frasi con enfasi, per cui finali, le frasi finali con enfasi, per cui se this, so from the mythical window with the color that contain, certo non sublime, ma nemmeno bruttissima, comunque bella diciamo, grazie sempre all'inquadratura, a questa luce, ai stessi colori della tenda. And it's a green roller shooter behind me on the top, not visible in fact in the shot. And finally for my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, great day, all the people, follow the channel, riporsi, un saluto davvero a tutti. Vi ripeto, c'è il sole ma è molto nuvoloso, lo so, eh, appunto, <laughs> ma purtroppo è nuvoloso, quindi non dico le frasi con enfasi, altrimenti le avrei dette. But also, have eh, great breakfast everyone. Eh, io la farò tra poco, il mio stomaco brontola. Non so il vostro, spero anche il vostro. Sì, ci vediamo al video tuzzo, quindi nel caso uh, lo faccio o domani.